Колко са важни те за вашата индустрия? Но това е една малка група хора, които си разменят награди. Има кинаджи, които дават награди на други кинаджи, после сменят местата си и връщат същата услуга. Но да вземеш Оскар, това безусловно е и сериозна политическа кампания. То удар, каскадьорски удар ли беше или беше удар? исках да те питам за, за, за, за кой е е, жанр ти е от е любимите. Тук снимате много трилъри. Филми, които правят връзка емоционална с... Uh, там, където има емоция. Които те хващат за гърлото. Uh, Всеки филм, който ме разплаква, обожавам го. Кое? Е Inside Out. Inside Out? Animation? Up. Really good. Those are Up. great movies. Yeah. yeah. Great movies, yeah. I don't care about the genre, though. И, и интересно ми е дали си има такава специфика по жанровете. Is there some specifics about the genres? Uh, например, за екшена е много like, важно да бъде заснет добре things, example, боя. Yeah, и, и в, yeah. в, в, хорор мувите, в хорор филмите, например, музиката е много важна. Осветлението е много важно. Yes. Можеш ли да ми кажеш така един-два жанра. Кое според теб е ключа в тия жанра? Key, example, so, when you mention a horror, the uh-huh. in a horror is don't show the shark. В, yeah. в, в ужасите from... ключето се крие там, не показва и акулата. Това е от челюст. Не показват акулата само в края на филма. Yeah, in horror, Uh, the, the most horror happens in your mind, not what you see. Ужасът става в главата ти, а не в това, което виждаш. So това са добрите ужаси. Когато чувстваш чудовище, когато видиш чудовището, да. Е филма приключва. Yeah. So action, for example, uh, you have to look at action as a character as well. S- So, При екшените трябва да мислиш за самия екшен като за so you have to герой. make the audience care about the character, and then you put them in the worst type of situation. Да, трябва да накараш хората да ги е грижа за, за персонажа и след това да го поставиш самия персонаж в тежка ситуация. And then you get really close into their face and see their reactions. И след това трябва да видиш реакцията So им. the best scene I think on action is is in Indiana Jones Raiders of the Last Ark, Най-великата сцена за мен е в Harrison Индиана Ford. Джонс, and he's it, the, he's getting beat up on a truck, когато го бият and на the road's камиона beneath him. Да. и And- пътя and е it's really под него. close, and you can see every punch, the reaction that he has, And that's what made that scene work. Това е близък план, в който виждаш всеки един удар върху лицето му и живяваш всичко заедно с него. So the closest, closer you get your characters to the action, the more it works. Колкото по-близо е до екшена, толкова по-добре работи. And so there's, each genre has a rule to follow, and if you follow да, разбира се. Всеки жанр си има такива правила и трябва да внимаваш за тях и ако ги следваш. А писането на сценарии има ли такива темплейти? writing a script? Do have templates there? Uh, chat GP. Chat GPT. <laughs> има, ли, има ли такива темплейти наистина? За, примерно започва се, започва се някак, отива се, идват е, лошите. Има ли такъв? Чест да кат или какъв беше кат? Нещо. Yeah, the traditional way is, is, is three acts имаш три основни действия. Първо трябва да се случи случка, инцидент, после правилата. Във второто действие поставяш препятствията пред героя. И в трето действие той разрешава проблема когато си, е, да. той в третото действие е, представя това, което е научил в първите две и тогава в третото действие даже правиш още един проблем. So това е традиционният начин да разкажеш история. После всяка сцена можеш самата нея да я разделиш на три действия. But then you can also do uh, what you call a genre twist, or you mix things up. След това можеш да раз... like Memento, разместиш нещата. A, a, a story which starts as one story Dusk Till Dawn and ends up as a completely different story. Като в От здраж до Зори, където започва като един филм, а свършва като съвсем друг жанр. So they say, know the rules and break them. Така че казват, познавай правилата, но и ги нарушавай. Ти ги познаваш добре правилата. You know the rules well. Оскарите гледали ги? Did you see the Oscars? I did, yeah. Да, гледах. Има ли правила, деца нарушени? Are there rules that were violated there? I, look, the Oscars is a very hot topic. Ако не искаш, yeah. няма... Това е много гореща тема. I mean, no, no, it's, it's okay to talk Просто about ти it, си единственият човек, който от Холивуд, който виждам... I, I и, и човек, който е свързан доста с холивудските, с Оскари и неща. А, и смятам, че имаш някакво мнение и мнението ти би било релевантно. Yeah, so there's, there's making movies for the commercial audience and there's making movies for Oscars. Правят се филми за публиката и се правят филми за Оскари. The Academy is a very small percentage of the movie watching public. Академията е много малък процент. And that's probably what upset everyone this year is like Nobody agreed with which movies won the Oscar. Може би това на малко я доста хората, че този път те не са съгласни непременно с uh, журито с академията. But to get an Oscar is a very heavy political campaign. Но да вземеш Оскар, това безусловно е и сериозна политическа кампания. And it's becoming more and more obvious in how it's getting done. Става все по-очевидно как се случва. Because the Academy is a very small select group of individuals. They get the screeners. Тази избрана They used to get група, DVDs, but now it's links online. Академията, тя прави And then- цялата And then система the filmmakers have to lobby them to pick their. и така трябва да имаш и лоби, защото трябва да грабнеш вниманието на тези You хора. could look at the same system here with our National Film Center, right? М. It We have a took certain number of filmmakers that are awarding other filmmakers, Нещата са подобни и в България. and then they switch every years. Има кинаджи, които дават награди на други кинаджи, после сменят местата си и връщат същата услуга на... Това е газолизане. That's like... Um, ass kissing. Ass kissing, yeah. yeah. Ass licking. Ass licking, yeah. Something, yeah. Something. But yeah, that's what the Oscars is. It's a whole campaign to get your movie awarded a statue. Така че, за да получиш статуетката, трети трябва силна кампания. Никога не ме е интересувала тази церемония толкова много и uh, процеса. Uh, Спомням си, че баща ми отиде веднъж и стоял 4 часа <laughs> за шоу, което продължава 30 минути. Но това е една малка група хора, които си разменят награди. And if you agree with the movie, then you think ако ти харесва филма, ще кажеш страхотно, страхотна церемония. Ако филми, които не ти харесват, грабнат статуетки, няма да ти харесва и церемония. Добре, при това положение Оскарите, е, това е нещо Локално? Защо ни го дават на всички по телевизията? Не знам. <laughs> не знам. But, I mean, why, why, да си го излъчват за тях си един лайв стрим да си пуснат в YouTube, Лайв стрим в YouTube и да си го гледат. Why don't we turn off the TV? Да, защо не изключим телевизора? Да, защо, защо, защо се... Always an option. You don't like it, turn it off. Което е интересно, е, нали, казвайки го, че ако не го харесваме да го изключваме. А, последните три години Оскарите е е имат много, много, много ниска рейтинг. Ниска рейтинг. Да, те казват, ей, сега е най-висок, най-високи ни рейтинг, но с малкия шрифт пише от последните три години. It seems, yeah. <laughs> it seems like every year the Oscars is apologizing for the mistakes they made. Всяка, всяка година Оскарите се извиняват за грешките, които допускат. So it just seems like always, you know, poor, poor us. <laughs> Yeah. I don't know. Колко са Misleading, важни yeah. те за вашата How индустрия? important are they for your industry? Not important at all. Изобщо не са важни. No. I mean, they're important for the Джеки filmmakers. Чан рева, бе. Jackie Jackie Chan Chan was was- crying on that stage. <laughs> Yeah. <laughs> Ти викаш, it's not And you're important. saying it's not important. No, it, really, for our industry, it's the important part is how many people watch it. За нашата индустрия е важно колко хора гледат филма. Понякога филмите с Оскари не се гледат. Аз, аз знам как да се... Look, как, как да го оправят. I know how you can fix that. Да. Mm-hmm. Просто няма да се гледат никога Оскарите, ако в тях не участват Крис Рок и Уил Смит. И Уил Смит. Никога няма. <laughs> Yeah. Так просто трябва всяка година Крис Рок да води и Уил Смит да участва. Yeah. Every, year. every year. If it was a PR stunt, yeah. ако е било PR. Ти как мислиш? Ти си, ти си гледал, no, ти си гледал много... It's fake. Ти си гледал много, как се yeah. казват тия каскадьори. Yeah. То удар, каскадьорски удар ли беше или беше удар? Защото аз съм гледал много про рестлинг и това също ми приличаше. Yeah. Looked real. Looked real, yeah, looked real to me too. I, Only uh, Chris Rock knows if it was real. Само Крис Рок знае. Ще трябва доста да го играят. Той сега има стендъп комеди, в което продължава да се базика с Уил Смит и вече на много по-тежко ниво става. Защото, го, защото вече хората го подкрепят. Yeah, because people are now supporting Chris Rock. And yeah. now in his stand-up comedy show, he's still laughing at Will Smith and making some inappropriate jokes. Mm-hmm. Ако някой обиди твоята съпруга, ти какво ще направиш? If someone insults your wife or your beloved ones, what will you do? И то на Оскарите. I'll try not to slap them. Се опитам да не го шамаря. Поне не публично. Start breathing? Yeah, breathe, yeah, exactly. И започваме да дишаме, да. Probably get slapped later at home, right? Or not slapped. Да? Yeah. Може да кажем, че на Уил Смит му трябва малко йога. Uh, we can say that Will Smith needs some yoga. Uh, I think he does yoga. А мисля, че даже прави йога. Грешно я е, прави. Е. No, I, I, actually don't think yoga makes you better than someone else. Не мисля, че йогата те прави по-добър от някой. Йогата те прави по-добър от това, което си бил преди.